tudo bem com vocês? Tô aqui pra jogar Teddy Fisher e vamos lá ver. Hum, hum, hum. Bom, eu vou voltar aqui. This will always be my favorite show. Tá. Food, mano. Tudo é, tudo é food, tá ligado? Esse é o último vídeo de hoje. não mais. Mm, I'm definitely the best chef in the world! I'm looking forward to having my favorite breakfast. Yummy, yummy, yummy! Yummy, yummy. Panini. Você entendeu, velho? Hum, hum, hum, Vamos qual? Vamos mais duas. Tem umas coisas ali novas que eu não gostei. Ó, tá. Tinha que pegar um... Pino. tá. Colocar no sofá. Aí, depois se divertir, se divertir. I like tea so much. Aí vai vir um anúncio. Liga de Toys 3D anti-estresse. Rola estresse. I like to mas só sai, sai. aquele ali, aquele da alfineta eu fui, aí do gato não, e ali no vestido não. Então eu vou no vestido. Aí What should I wear to the masquerade party? Of course, <laughs> I can look good in everything. Definitely the best chef in the world. <laughs> 算了，没有，不了吧。再